жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ ой ne oldu ей не болду жаман түш көрбөдүңбү агеме эмне түш көрдүң жаман страшный түшкөн түшүмдөчү мен сага дагы кайрадан үйлөнүп атыптырмын да тилиңи парчар